animals. Rote pet ne per. Nije, nije. Mijanu! وبيت خيرو يخات غادو ما خيش مهاوم Not No one how serious.